Here it comes! Boom shakalaka! Vocês conhecem o Sleepy Floyd Game? Não? Vamos do princípio, afinal, quem é Sleepy Floyd? Eric Sleepy Floyd foi um armador que jogou por 15 temporadas na NBA, ele foi a 13ª escolha no draft de 82 pelo New Jersey Nets, de onde saiu no meio da temporada de estreante após apenas 43 jogos para ir jogar nos Warriors. Foi lá que ele teve seus melhores momentos, tendo média de quase 20 pontos por jogo, em 84 e 85, e sendo inclusive um All-Star em 87. Dos Warriors, ele foi trocado para o Rockets, onde ele teve gradativamente uma leve queda de rendimento, até se aposentar em 1995, novamente nos Nets, onde tudo começou. Médias da carreira de Sleepy Floyd, 12,8 pontos e 5,4 assistências, ele sempre foi um armador bom, quase sempre titular, chegou a disputar um All-Star Game, mas ele nunca foi uma grande estrela da NBA, até chegar o Sleepy Floyd Game. Nesse jogo, ele virou a maior estrela de todas. E como chegamos ao Sleepy Floyd Game? era a temporada 86-87, os Warriors se classificaram em quinto para os playoffs com uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas e enfrentaram o quarto colocado, o Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton. O mando de quadra era do Jazz, que abriu 2 a 0 na série com duas vitórias em casa, tudo se encaminhava tranquilamente para a classificação do time de Utah, porém, plot twist, os Warriors venceram os três jogos seguintes e se tornaram o primeiro time da história da NBA a virarem uma série de 2 a 0 para 3 a 2 uma série de 5 jogos, é claro, hoje não temos mais séries de 5 jogos, apenas séries de 7 jogos. Com a classificação para as semifinais do Oeste, era vez de enfrentar os Lakers, o Showtime Lakers, de Magic Johnson, de Kareem Abdul-Jabbar e de James Worthy. Eles tinham se classificado em primeiro na Conferência Oeste com 65 vitórias e 17 derrotas. Na série, os Lakers abriram 3 a 0 com certa facilidade, o time era muito melhor, afinal, porém, veio o jogo da vida de Sleepy Floyd, que foi o jogo 4 dessa série. Na iminência de voltar para Oakland sem uma vitória sequer, Sleepy Floyd mostrou o que tinha de melhor. Após um primeiro tempo modesto com apenas 12 pontos, ele marcou mais 10 no terceiro quarto, entrando o quarto quarto com 22 pontos. E aí veio a explosão de Sleepy Floyd. 29 pontos do Sleepy Floyd no quarto quarto, vitória dos Warriors por 129 a 121, com Floyd encerrando o jogo com um double-double de 51 pontos e 10 assistências. Os Lakers venceriam o jogo seguinte, fechando a série por 4 a 1 e futuramente sendo campeões da NBA na temporada 86-87, mas isso não importa porque Sleepy Floyd pôde dizer pelo menos uma vez que ele acabou praticamente sozinho com o Showtime Lakers. E antes de colocar, para finalizar o vídeo, todas as cenas, todas as cestas de Sleepy Floyd nesse jogo, três recordes que ele bateu nesse jogo e que se mantém até hoje. Mais pontos em um quarto de um jogo de playoffs com 29, detalhe, nenhuma bola de três pontos. Mais pontos em uma metade de jogo em um jogo de playoffs, 39 né, na segunda metade desse jogo. Mais cestas seguidas, sem errar, em um jogo de playoffs, 12. Agora sim, Fiquem com todos os lances, todas as cestas de Sleep Floyd nesse histórico jogo e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Boom Shakalaka. Grande abraço. Sleepy Floyd, sore left hamstring. It's not wrapped today, by the way. Floyd is fouled as he shoots. Sleepy Floyd a key. If he can play with intensity. Series because they feel they've done a good job on him. They must contain him, and by containing him. I see Golden State's got to hang tough. They got to. They can't lose their confidence. Three-point play take their break opportunities because that man on the line is very good on the break. They want to control tempo, so don't get it all back at once. Take it. Instead, the Lakers are so deep. Stolen by Sleepy Floyd. Scott with 15, Michael Cooper with six assists in this game. Floyd, tough drive, good play, Eric Sleepy Floyd. Much have been that much of a factor Yet, look at the lead the Lakers have. It's eight. Uh, how they can get it so many ways from so many different people. Sleepy Floyd rolls around the big Joe Bear. And then the short and Smith hustle. Control the ball for Golden State. Floyd for three. Big, big basket. It's a six-point summit. But Seattle with Chambers and Ellis, Alton Lister's back. Getting great play from their point. exactly what you expect from the Lakers. You're playing them okay, even though you're down for practice, and especially early in the year, but all during the year, we will spend what we want to do is you see Higgins in the ball game, but yet within that, there's a certain good defense, and they've got to shoot the ball well. 12th rebound for Larry Smith, and Sleepy Floyd now really second foul on Cooper. Beautiful move by Sleepy Floyd. He's it's a three-point opportunity. That's the kind of break they need at this point. Off the pick. Nowhere to go with it. Sleepy Floyd. Floyd with 29 points. Sleepy Floyd is unstoppable at the moment. Some offensive help from someone else on their ball club spread it around and it a turnover. Teagle. Floyd. It is a three-point game. 22nd timeout, Lakers. I'm going to just have to react to a lot of the situations today. <laughs> Floyd. And he's doing it on one of the... Five points for Sleepy Floyd. It is a three-point Lakers lead. A turnover. That's the 15 foul by the Lakers. So Golden State, two-team foul. Point lead. Unbelievable! <laughs> Oh my. They've really extended themselves. He's going to have to make some changes and get some rest. Will that change the complexion? Oh, <laughs> 43 for Sleepy Floyd. Turnover. the Warriors by three. Golden Shot State to ten. I want to be sure they don't turn the ball over for easy baskets. He made it. Bad game, right? Still a factor. Floyd still not missing. 49 points for Sleepy Floyd. It's all going Golden State's way. Two minutes to go in the game. Foul on the Lakers. 158 remaining. I have to admit, I did not think Golden State could do most points scored in any quarter in an NBA game. Sleepy Floyd doesn't want to leave the court. 51 points, 9 assists, 4 steals.